che vindo gli zucchi d'usic scrive giuntico all'oblicur. Tu l'onda bata azigama all'oblicur. Dereva sacha is va bat vegemoi isu va vegemoiam den crafolam is va matarucoma fechade all'oblicur. Dasheva toloia rova isu mernata isu maruida Ici-là, par Ubrikuyur, Asia Mafayer, Vochel, Blodik, Kevida, Blogusin, Bakraba, Ali, Dibas Shumayer. Kevin, Dereva, Kormapa, is Juntik, Blot al Mafayer, Vochel, Gusini, Kham, Bakraba, Albas Shoba, Divbureson, Vasin, Kalbar Shouda, Yasacho. Kevin, Dasheva Belisiko, Vail Patrimega, Al Mafayer. Inu Daletu, Etigir, Ko, Ebar Shouda, Yasacho. Kevin Dashevamudzes Isumudzeyes Blot Koegufentasiko El Nafayer. Zeilak Dereal Zoloplikur Ganin. Vatuava que Zeilak Klabu. Me grupe kase intiar guto. Anton Kevin va Zeilak Faveyer Kirenjin va Mek Zail Gilia. Re va krabago bas shubago gutoem ke Kevin. تذكرة نكاني فاجين بومار عالية لون مدار فاي vanikan igrewa. noire et nunwa regudaskinatid, tu rava kraba is dimzilira va marnem publodik kebedablo. Bata tselka sotir mutwak, Rosata Natselka Sotir Mutuveli Ismupokev Tuvel. Banatselka Sotir Mujina Famawa. Bantela sotir tout tuvel ki krava. Ismutelvung. Bantela sutir tafenkura vakraba abdida ludut zubeta veyer. Va batchoba megodimzili zili kirento vagin pasur. Batchoba tirta dava tselkem katrasi ede Touke indrasu. Tuk e utuk batlize sutenaf. Ede tracisik va tselkem va in choplikur kotwa kikepiute. Pune tselkem dizo chodim zilir pujin. Ko e fe fait ce que mais à Yoruba. Va inedone vos to Tovarine rena abigabega doulenik. Mame wava mal la mallapira va toulu se widava.